Кто-то похитил несколько топовых блогеров. Общий охват аудитории больше 10 миллионов человек. Какое теперь задание у агента Кукаяки? Найти их. Посидим, Дениска! Алло, Даман. Тут грудастые дамы пришли, Васек. Напиши мне на груди что-нибудь? Я спецагент, Бум. Чего? То ли масонский символ то ли бордель на Тульской. Не хочешь по-нормальному-то, знаешь, как будет? Будет кукаяковский. Давай, когда ты еще мужика-то обнимешь? Давай. Так, так, так, рэп, пишем, пишем, рэп, бит.